Αναμειγνύουμε 500 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, με 300 γραμμάρια πραρίνα φουντουκιού να γίνουν κρέμα. Σπάμε 300 γραμμάρια από την Μπέρ. Και ανακατεύουμε να ενσωματωθούν. Καλύπτουμε περιμετρικά τη φόρμα μας με πτή μπέρ Απλώνουμε το μείγμα. Βάζουμε για μία ώρα στο ψυγείο και σερβίρουμε με 200 γραμμάρια μαρμελάδα της επιλογής μας. Εμείς χρησιμοποιήσαμε μαρμελάδα φράουλα. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!